Sanırım buraya kimse atlamadı. 90'ın gücü. Aa, P90 oynamayız. Yo tarafa doğru gidelim. Oranın misteğine doğru geçeriz. Derken sağımızdaki evlerde Ulan bot, ulan bot. Alt kapıları da açmış. Bana burada sandık da var. Kapılar açık mı? Açık. Buraya giren var mı? Var tabii ki de. Toplamışlar burayı. Oo başkasıyla çatışıyorlar. Tamamdır. Geldim. Onu ellerden mi sıkıyor? Açıktalar mı? Adam kendini gösterecek mi sağdaki göstermez. Direkt bomba sallasaydım oraya iyi olurdu. Bu e, dekimenin bayağı oyalayacak şimdi. Zıp zıp. Değmedi ki, değmedi ki. Bu artık tek üst katılım, katılım çıkıyor ya. Bu bot mu? Değilmiş. Şimdi canımıza basalım. Nereden sıkıyor bu? Gördüm seni. Yeri diğer elemanlar gözükmüyor. Kenara doğru koşan nerede? Yok. Az da olsa canımızı basalım. Arkadan. Abi buradaki adama ne oldu? Kaçtı mı? Ne yaptı? Adam gelsin ardından bırakırım orayı. Adam vuruyor. Vur. Orada olsaydı çoktan kaçmıştım mesela. Dan ya aşağıdan mı saldım ben bombayı? Gel gel. Eceline gel. Bak bu smoke baya beni beni mahvetti mesela. Diğer eleman nerede? Ya beni tanıyamamışlar bunlar ya. Son bir kişi kaldı. Aha gördüm seni. Bu neydi şimdi? Eve geçeyim eve geçeyim. Adamı resmen izledim ben temin. Adamı resmen izledim mesela. Bak şimdi mesela vay vay. İkinciye mi esse o ikinciye esse gitmedi. Recep Recep.